Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Semoga anda berada di dalam keadaan yang sihat ya bersama keluarga yang tercinta. Ya, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih pada Nizar ya kerana memberi sokongan pada channel Angka Bas dengan satu bilah pisau laba-laba dengan kekunci compression lock. Inilah dia kawan-kawan. Spyderco para 3 lightweight black DLC coated CTS BD1 and panjang betul ya namanya. Uh, pisau dipat Spyderco para 3 lightweight uh, menyuling ciri-ciri model para military 2 ya, dalam satu reka bentuk ya, yang amat padat ya, dan juga yang mesra di bawah dengan panjang bilah yang terlipat 109 mm uh, dan panjang bilah apabila dibuka 183 mm. Para lightweight menggunakan besi CTS BD1 end dengan kisar rata penuh iaitu besi high carbon chromium yang diperkaya dengan nitrogen memberi sajian yang unggul dan seimbang dari segi kekerasan, daya penahan mata bilah dan juga penghakisan. Panjang bilah 66 mm dan tebal bilah 3.7 mm. Baiklah kawan-kawan, ya sedikit perbandingan dari segi ukuran dengan tiga bilah pisau lipat. Yang pertama dari Ontario Knife Company, Red 2D2, bilah pisau uh, yang agak sama panjangnya, cuma Red 2D2 menggunakan kekunci pelapik uh, dan besi D2 dengan gagang G10. Mari kita lihat pula Leatherman Free P2 yang menggunakan kekunci penuh pada tanjakan paksi dengan sepasang besi sembrani. Tertutup ataupun terbuka panjangnya adalah sama. Ya, ia menggunakan besi 420 HC stainless steel. Dan akhir sekali, sebuah bilah Spyderco Delica 4 Zoomay glow in the dark FRN yang akan menyimpan sinaran seperti kunang-kunang ya dan akan bercahaya di dalam gelap. Eh, bila menggunakan besi biji ten dengan kekunci belakang. Eh, Sisi gagang FRN ya, diperkukuh oleh satu proses acuan ya, yang disuntik kaca gentian ya, jika diselaraskan dengan mekanisme compression lock membuat kemasan Spyderco Para 3 lightweight ya, menjadi 30% lebih ringan daripada para military itu dengan sisi G10 ya, berat Para 3 lightweight 68.5 gram dengan lubang tali lanyard dan sepit dawa yang mendalam dan berbaling, uh, bilah bebas disisapkan ke kiri atau ke kanan secara bijaksana. Pada tree lightweight dibentuk dengan tidak berlapik tetapi bersisik dengan sandaran atas yang terbuka. Dengan corak jaringan yang menjalar di luar sisi gagang, ya bersama paduan jari ya dan dagu bilah genggaman pada gagang FRM ya lebih mencengkam. Dengan ciri unik mata lubang Spyderco, aksi tangkas membuka bilah dengan hanya mengetis dan merunya bilah dengan sendirinya bila tuas atau pengungkil ditekan yang menjadi satu keseluruhan bagi setiap pengguna. Uh, di sebalik reka bentuk ke kunci compression lock, ada satu lapisan besi pengunci stainless steel yang membengkok. Ya, ia duduk ya di antara pin penjendal di sini. Ya, dan juga pada tanjakan paksi bilah. Ya, apabila bilah pisau ditekan semasa memotong, ya kekunci compression lock akan menjadi lebih kuat dan pada masa yang sama juga ringan. Uh, compression lock seakan liner lock ya. Cuma lapisan kuncinya berada di atas ya berbanding dengan pelapik kunci liner lock di mana lapisannya berada di bawah. Inilah dia kawan-kawan Spider Go para 3 lightweight edisi saya kali ini dan sekali lagi terima kasih pada Niza ya dan juga terima kasih kepada semua kawan-kawan yang menonton ya semoga kita berinteraksi lagi di video-video yang akan datang.